स्वागत नहीं करोगे आप हमारा मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है अभी ना भिड़ो ओ भाई ये क्या है bye bye tata good bye गया